три дена во септември. По фестивалите во Монтреал, Чикаго и Котбус, сега и во кината низ Македонија. Најновиот македонски играфилм филм со Ирена Ристиќ, Камка Тоциновски, Јадем Карага, Милица Стојанова, Салетин Билал. Режија Даријан Пеовски. Три дена во септември во кино.